بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة الأصدقاء هم أكثر من مجرد أصدقاء دراسة الحقيقة أحببت أن أطلع معكم عليها نشرت حديثا بتاريخ 22 واحد 2021 قبل أيام الحقيقة هذه الدراسة قامت بها جامعة ولاية ميشيغان الأمريكية تقول هذه الدراسة إن الصديق الجيد له تأثير كبير على الصحة النفسية والجسدية وعلى نظامك المناعي أيضا شيء غريب يعني أنا الحقيقة أول مرة أسمع بهذه الدراسة وأحب أن يعني آه، نطلع على هذه المعلومات ونتأمل ماذا قال حبيبكم عليه الصلاة والسلام قبل 1400 سنة أيها الأحبة تقول الدراسة إن الصداقة هي شيء رائع جدا آه، يجعل الحياة أكثر سعادة ولكن هناك يعني دور حيوي لهذه الصداقة في حياة الفرد والمجتمع طبعا أيها الأحبة هناك فائدة للصداقة الحقيقية الحسنة آه، أن أنها تساعدك على تجاوز التحديات كل إنسان لديه مصاعب في الحياة فوجود بعض الأصدقاء المخلصين بالنسبة لك يمكن أن يساعدك على تجاوز الأزمات المشاكل المصاعب إلى آخره طبعا أيها الأحبة هذه الدراسة وجدت أن الشخص عندما يعطي قيمة كبيرة للصداقة فهذا أمر جيد بالنسبة لصحة الإنسان يعني مثال على ذلك أيها الأحبة الإنسان لديه نظام مناعي ضد الأمراض هذا النظام يتأثر بمئات العوامل أحد العوامل التي يتأثر بها هو وجود مجموعة من الأصدقاء المخلصين من حولك طبعا أيها الأحبة هذه الدراسة تعد الأكبر من نوعها وتضم 323 ألف مشارك من 99 دولة إذا هي دراسة عالمية كبرى طبعا العلماء قاموا بجمع بيانات من مصادر متعددة حول الصحة والسعادة والمتغيرات الاقتصادية والثقافية ووجد العلماء أن أولئك الذين يستثمرون في الصداقات أن يكون لك مجموعة من الأصدقاء وتثق بهم وتستثمر في هذه الصداقات يتمتعون بصحة بدنية ونفسية أفضل يعني النظام المناعي يكون أعلى و ونسبة الإحباط والاكتئاب والقلق أقل بكثير طبعا تأثير الصدقة يظهر بالدرجة الأولى عند كبر السن عند كبر السن تساعدك على العيش لفترة أطول طبعا الأعمار محددة عند الله ولكن كما قلنا آه، يعني الله تعالى وضع لكل آه، شيء سببا فالموت له أسباب وبالتالي مجموعة هذه الأسباب إما أن تطيل العمر أو تقصره فالإنسان آه، مثلا عندما آه، يبر والديه يصل رحمه هذه أسباب لطول العمر مع العلم أن الأجل محدد كما قلنا ولكن هذه الأسباب الله تبارك وتعالى عندما يكتب الأجل آه، يكتب معه الأسباب التي تؤدي لطول العمر أو لقصر العمر المهم أيها الأحبة البروفيسور ويليام تشوبك أستاذ علم النفس في جامعة ولاية ميشيغان وكبير مؤلفي هذه الدراسة يقول إن الأشخاص الذين يأتون من أماكن أكثر تميزا لديهم الكثير من الموارد التي تساهم في <clears throat> صحة أفضل وسعادة أكبر طبعا بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم صداقات يعني الصداقة ليست عامل مهم في حياتهم ليس لها قيمة في حياتهم تكون صحتهم النفسية والجسدية أقل ومستوى السعادة الذي ينعمون به أقل يتابع هذا البروفيسور فيقول في عالم اليوم هناك شعور بأننا في أزمة صداقة بالفعل أيها الأحبة بالفعل الصديق المخلص اليوم نادرا ما تجد هذا الصديق الناس يشعرون بالوحدة ويريدون أصدقاء يكافحون من أجل ذلك ولكن هناك الخداع المصالح المادية آه، عوامل كثيرة جدا تجعل من هذه الصداقة أمرا صعبا جدا اليوم طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا مقياسا لطيفا جدا وأعطانا يعني مثال رائع جدا يعينك على تكوين الصداقات انظروا أيها الأحبة النبي دائما يوجهنا باتجاه الخير يختصر علينا التجارب المريرة يختصر المسافات عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما إنما مثل الجليس الصالح الجليس الصالح انظروا يركز على صلاح الإنسان وصدقه والتقوى لدى هذا الإنسان إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير قديما أيها الأحبة كان آه، الحداد الذي يتعامل مع الحديد لتصنيع السيوف لتصنيع الأدوات حديدية يعني كان آه، يحتاج لدرجة حرارة عالية لصهر الحديد هذه الحرارة لا يمكن الحصول عليها إلا إذا يعني قام الشخص بالنفخ في النار ينفخ يسمى نافخ الكير تجد أن ثيابه محروقة تجد شكله يعني الدخان النار وشكله كذا فهذا <clears throat> الشخص كان ينفخ في هذه النار شبه النبي عليه الصلاة والسلام انظروا إلى دقة التشبيه النبوي الجليس السيء بنافخ الكير هذا إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير الجليس الصالح كحامل المسك والجليس السيء كنافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبا سبحان الله عندما تصادف محل عطورات اليوم يعني أو بائع مسك أقل شيء تجد ريح طيب تقول اللهم صل على سيدنا محمد أو تشتري منه وهذا الأمر فيه خير أيضا تجد ريحا طيبا أو على الأقل يحذيك يعني آه، يعطيك القليل وبالتالي في كل الحالات أنت المستفيد في كل الحالات أنت المستفيد هذا هو الجليس الصالح الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص عليه والبحث عنه لا أن نبحث عن الجليس الذي لديه مال أو, لا أو, أو يستطيع أن يضحكنا أو لديه قدرة على التهريج والسرد النكت وغير ذلك لا لا أيها الأحبة الجليس الصالح والجليس التقي احرص على هذا النوع من الأصدقاء طيب يتابع النبي عليه الصلاة والسلام ونافخ الكير يقول لنا النبي ونافخ الكير هذا الذي ينفخ في النار إما أن يحرق ثيابك يعني لابد أن, أن, أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة يعني عندما تقترب من هذا الرجل الذي ينفخ <clears throat> الكير أو ينفخ في النار إما أن تأتيك الشرارة فتحرق ثيابك أو جلدك أو على الأقل تجد ريح خبيث هذا هو الجليس السيء أيها الأحبة لذلك أحبتي في الله النبي عليه الصلاة والسلام لماذا أمرنا أن نحرص على هذا الجليس الصالح لماذا أمرنا أن نطور علاقاتنا حتى إن الإسلام كله قائم على نظام الجماعة صلاة الجماعة آه، بر الوالدين آه، الإحساء صلة الرحم كل هذا فيه يعني علاقات طيبة الإسلام يأمرنا أن نبني الكثير من العلاقات الطيبة لأن الإسلام طيب وبالتالي أيها الأحبة أنا أعتبر هذا الحديث بالفعل من أحاديث الإعجاز العلمي لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرنا أن نتخذ من الأغنياء مثلا طبعا من هناك أغنياء وأتقياء ولكن النبي ركز على الجليس الصالح بغض النظر عن المستوى المادي أو المستوى الاجتماعي أو غير ذلك ركز على الجليس الصالح وقال إن هذا الجليس يشبه حامل المسك في كل الحالات أنت المستفيد والجليس السيء مثل نافخ الكير في كل الحالات أنت المتضرر والله أيها الأحبة أنا لا أملك إلا أن أقول كما قال الله عز وجل عندما مدح هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فقال في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته